ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ತೂಲರೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುಕೂಟ ಕ್ಯಾನಡಾದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಪನೋಡ್ ಪಂದು ಉಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋದೊಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ತೋಂಜಿ movie Raj sound and lights ಎಂಕುಲು ಕನವೊಂದುಲ್ಲ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುವೇರು ಕೂಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮೂವಿ ಕನ ಕನರ ಹೆಸರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೊಕ ರೋಷನ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಲಾವಣ್ಯ ಅಗಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿರು ಬೊಕ ಲಿಯೋರೆಗೋ ಬಕ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರು ಈ ಮೂವಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಜ್ಜನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಲುಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲಾವೈದ್ಯಕರಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಜಾಪಾಗ ಅಂಚ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ